химиялык реакциялардын ылдамдыгы заттардын тийишүү бетинен көз карандылыгы эки пробиркага бирдей көлөмдөгү туз кислотасын куябыз цинктин бирдей өлчөмдө экөөнө тең кошобуз биринчи пробиркага цинктин майда бөлүкчөсүн экинчисине цинктин чаң түрүндөгү өтө майда бөлүкчөсүн кошобуз суутектин бөлүнүп чыгуусуна карап биз химиялык реакциянын ылдамдыгын аныктай алабыз